ज्ञान तिमिरन्दस्य गुणाजिनासवाकाय चक्षु उन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूते अकदं मायां ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च Shirupam Sakujatam Sahaganad Raganatam Vikam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamani Viripiye Pancha Kalpa Tarubhyascha Viva Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Srila Prabhupada Ki Jai Hare Krishna तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज जी नासिक में आए हुए हैं तो प्रभु जी का महाराज जी का ब्रीफ परिचय जो है वो इस प्रकार से है आजकल हम लोग आज़ादी का पचहत्तरवा अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वही अमृत बांटने के लिए महाराज आए हैं क्योंकि उनका जन्म 1947 में हुआ था <laughs> अमेरिका में न्यू जर्सी एक जगह है वहाँ पे उनका जन्म हुआ 1947 में उसके पश्चात फिर 24 साल की उम्र में वो 1947 India yeah. Yeah, that's when I took birth and got my dependence. <laughs> I, was telling the same thing. We are celebrating the 75th uh, महोत्सव ऑफ दैट तो महाराज जी जो है वो फिर 24 साल की उम्र में इस्कॉन के संपर्क में आए और 1973 में वहीं पे शिल प्रोपाद जी से उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की और तब से महाराज जी जो है वो बहुत वर्ष तक न्यू जर्सी हमारा न्यू वृंदावन एक जगह है वहाँ पर उन्होंने सेवा प्रदान की और उसके पश्चात अभी महाराज जी जो है वो भारत भर में उसके साथ साथ यूएसए और उसके साथ साथ यूके अलग अलग प्रांतों में वो कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं और जो इतना डायनामिक उन्होंने यहाँ पे कीर्तन किया लगता नहीं कि उनकी आयु पचहत्तर होगी तो इसी प्रकार से कृष्ण भावना का उत्साह वो विश्व भर में फैलाते हैं और खास करके उनका विशेष प्रेम होता है जेल के अंदर कैदियों के प्रति तो कैदियों को जाके मिलते हैं उन्हें पत्र लिखते हैं उन्हें प्रचार करते हैं उन्हें कृष्ण भावना देते हैं और उन्होंने हजारों कैदियों का इस प्रकार से जो है वो मदद की है और अच्छा चरित्र बन के जेल से बाहर भी वो लोग फिर छूटते हैं आगे चल के और उसके साथ साथ उन्होंने एक किताब भी लिखी है उनका उस जेल के साथ उन्हें जो अनुभव हुए जैसे जैसे उन्होंने कैदियों को मदद की तो ये होली जेल करके उसकी एक किताब भी जो है वो छप गई है तो नासिक में लगभग आठ दस वर्ष पूर्व महाराज जी आए थे तो तभी से हमने न्योता दे के रखा था लेकिन उसका फल लॉकडाउन के बाद अभी मिला है हमें <laughs> तो तो हम महाराज जी का राधा मदन गोपाल मंदिर में और नासिक धाम में जो है वो स्वागत करना चाहेंगे तीन बार जोर से हरी बोल बोल के और महाराज जी का ये प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति तो उन्होंने मुझे पूछा कि विषय क्या लिया जाए तो प्रोपा जी के शिष्य है तो मैंने उन्हें कहा कि प्रोपा जी के पास टाइम से आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो दो दिन अगले तीन दिन तक महाराज जी यहाँ पर है आज कल और परसों तो महाराज जी बोल रहे थे कि मंगल आरती जो है वो ऑस्पिशियस होती है लेकिन गौर आरती मैग्नानिमस होती है तो मैग्नानिमिटी है चैतन्य महाप्रभु की तो चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स भी जो है वो महाराज जी सुनाने वाले हैं हमें You weren't supposed to say that. Huh? हाँ? You were not supposed to tell that. महाराज जी बोले कि आप बताइए मत नहीं तो भक्त मंगल आरती नहीं आएंगे <laughs> क्या बट दे लव मंगल आरती ऑल्सो तो आप सभी जल्दी आया कीजिए गौर आरती में इसी प्रकार से महाराज का उत्साह हमें प्राप्त हो जाएगा तो तीन दिन तक महाराज जी का संग है सुबह शाम महाराज जी प्रवचन करने वाले हैं तो आप उसके लिए भी आमंत्रित हैं आप सब लोग आगे आ सकते हैं क्योंकि कक्षा थोड़ी जल्दी प्रारंभ हो रही है तो बाद में आने वाले भी भक्त रहेंगे तो उन्हें थोड़ी जगह मिल जाएगी आपके पास यदि मोबाइल फोन्स है तो कृपया उसे थोड़ा साइलेंट मोड पे कर दीजिए ताकि कथा में बाधा नहीं हो और माताओं के पास यदि छोटे बच्चे हैं वो कथा में विघ्न लाएंगे ऐसा आपको लगता है तो उन्हें अभी से आप गार्डन में लेके जा सकते हैं वहाँ पे कथा सुन सकते हैं हरे कृष्ण परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज की श्रील प्रभुपाद की for word, is it? I speak and then you speak? Hmm? Line by line, okay. Hmm. So the devotees requested I speak on Srila Prabhupada tonight. अ, भक्तों ने निवेदन किया कि मैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में बताऊं And there's a lot to speak about because I think many of us don't really know the history of Srila Prabhupada's शिला coming, coming to this material world. शिल प्रभुपाद जी के बारे में बताने को बहुत कुछ है कई हम लोग नहीं जानते कि प्रभुपाद जी किस प्रकार इस भौतिक जगत में आए Srila Prabhupada appearance in this world is not somewhat we say development come by way of his own spiritual activities Srila Prabhupada ji का इस भौतिक जगत में आगमन कोई साधारण नहीं है Krishna it's mention in the Brahma Vaivarta Purana that Krishna made a statement 5,000 years ago. भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में बत- अ, कहे हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ये कथन कहा है And he said, My mantra upasika, devotee, will come within the next 5,000 years and take my holy name and spread it all over the world. Mhm. मेरे मंत्र उपासक अगले पाँच हजार वर्ष में यहाँ पर आएंगे और वे इन पवित्र नामों का जप करेंगे So Krishna himself, speak, he's speaking this to Ganga और भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह बात गंगा देवी को बता रहे हैं और इस प्रकार से वे भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेरा एक भक्त आएगा और वे वह इस हरिनाम का प्रचार करेगा Narada Muni and had the opportunity to speak with Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Sri Chaitanya Mahaprabhu also told him something similar. Narada Muni ke paas bhi ek अवसर tha Brahma ji Chaitanya Mahaprabhu se vartalap karne ka aur Chaitanya Mahaprabhu ne bhi ye isi prakar ki ek bhavishyavani ki thi. Chaitanya Mahaprabhu said soon my Sanapati bhakta will come and spread the glories of the holy name everywhere. चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी कही थी कि शीघ्र ही मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो इन पवित्र नामों का प्रचार करेगा The word Sanapati means general or best of all the devotees. सेनापति का अर्थ है कि अ, सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ So that was that was a couple hundred years ago when the Lord was speaking to um, नारद मुनि यह कुछ वर्ष कई वर्षों पूर्व चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि से कह रहे थे and the most recent production of Srila Prabhupada's appearance in this world was given by Srila Bhakti Vinod ठाकुर और कुछ वर्ष पूर्व ही भक्ति विनोद ठाकुर ने शिला प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में कहा था He said soon a great personality will come and take the chanting of Hare Krishna to every town and village. बहुत ही जल्दी एक महान भक्त आएगा और वह नगर आदि ग्राम में भगवान के नामों का प्रचार करेगा. So Srila Prabhupada's prediction both in his appearance and his mission is there hundreds of years even thousands of years before Srila Prabhupada came. इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में कई वर्षों यहाँ तक कि हजारों वर्षों के पूर्व इसकी भविष्यवाणी हुई है और उनके आंदोलन के बारे में और शिला प्रभुपाद जी ये जानते थे कि इस कार्य को करने के लिए वे आए और वह कार्य क्या था वह कार्य चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार प्रसार करना There was Prabhupada was with one of his uh, one of his uh, devotees, प्रभुपाद जी उनके एक भक्त के साथ थे Uh, This devotee was giving him a massage. और प्रभुपाद जी की वो मालिश कर रहे थे Uh, and he said, Prabhupada was unusually quiet that day. अ, साधारणतः प्रभुपाद जी अ, अ, शांत रहते हैं थे Usually, if you're with Prabhupada, he's always speaking about Krishna or devotional service, something. हमेशा शिला प्रभुपाद जी कृष्णा के बारे में या भक्ति के बारे में कहते थे और इस इस दिन वे साम, मतलब विशेष रूप से चुपचाप थे और इस प्रकार से मालिश कई लंबे समय तक चल रही थी और शिला प्रभुपाद जी अचानक बोले और वे इस तरह इस प्रकार से कहे जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में था और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि आप भौतिक जगत में और प्रभुपाद जी ने आश्चर्य से कहा कि भौतिक जगत ये तो बहुत भयानक जगह है हॉरिबल प्लेस भयानक जगह And then Krishna said to me, no, you go, you write some books and I'll protect you. और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जाओ भौतिक जगत में मैं आपकी रक्षा करूंगा कुछ पुस्तकें लिखो और इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने मुझे और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी वो भगवान के भक्त हैं उनके पार्षद हैं और कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि शिल प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में कौन है one time one of his female disciples she said to Srila Prabhupada who are you in the spiritual world एक बार सिला प्रभुपाद जी की शिष्या ने कहा कि आप आध्यात्मिक जगत में कौन हैं Prabhupada said That you do not require. आपको उसकी उस इसे जानने की आवश्यकता नहीं है In other words, none of your business. यह आपका बिजनेस नहीं है So he didn't answer. और इस प्रकार शिला प्रभुपा जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। Of the question again came up by another devotee. और एक बार फिर से पुनः एक बार एक भक्त ने प्रभुपा जी से पूछा Who are you in a spiritual world? आप आध्यात्मिक जगत में कौन हैं? Prabhupada said, If I told you, you faint. प्रभुपाद जी ने कहा यदि मैं आपसे कहूंगा तो आप मूर्छित हो जाएंगे So he never told us, but we could understood that he was a very intimate associate of the, of the Lord, eh, coming from the spiritual world. तो शिला प्रभुपाद जी ने तो कभी नहीं बताया परंतु हम उनके कार्यों के द्वारा जान सकते हैं कि वे भगवान के नित्य पार्षद है But like many people who come to the material world who are great souls, they, they, there's an ordinary part to their life that looks like just like everybody else. तो कई लोग इस भौतिक जगत में आते हैं जो कि असाधारण कार्य करते हैं परंतु वे सामान्य व्यक्तियों की तरह होते हैं शिला प्रभुपाद जी ने विवाह किया उनके पांच संतानें थी वे एक व्यापारी थे And, uh, appears that he was uh, just like a great you know, successful materialist. और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक अ, प्रभावशाली व्यापारी थे भौतिक But वर्ग। that's just to bewildered the non-devotees <laughs> परंतु ये केवल अ, जो अभक्त है उनको भ्रमित करने के लिए है। or bewildered those who have no faith. <laughs> पर अ, और ऐसे लोग जिनको विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए Because sometimes a great soul will act in a very ordinary way just to keep those who have no faith faithless. कभी कभी असाधारण व्यक्ति ऐसा कार्य करते जिससे जो अभक्त है उनको ये विश्वास रहे कि वो साधारण ही है Just like when Krishna left the planet. जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये भौतिक जगत छोड़ा How did he leave the planet? कैसे वे ये भौतिक जगत को छोड़े He sat in meditation. वो ध्यान में बैठे कृष्ण भगवान ध्यान में बैठे A hunter comes along. और एक शिकारी आता है he sees krishna's feet और वो भगवान के चरणों को देखता है from a distance it looks like a face of a deer और दूर से वह ऐसा दिख रहा था मानो हिरण का मुख हो so he shoots an arrow और उसने और शिकारी ने बाण मारा I mean, this is Ram Leela, so you know. तो वो बहुत दूर थे और इस तरह से उन्होंने बाण चरणों पे मारे जैसे भगवान रामचंद्र और हम लोग कृष्ण लीला में जाते हैं और इस प्रकार से वो उस बाण ने भगवान के चरणों को मारा <laughs> और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और परंतु यह संभव नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को मारा जाए because his body is spiritual. और यह जो बाण है वो उनके चरणों में लगा और वापस हो गया And it appears that this hunter shot Krishna and killed him by shooting an arrow in the foot. और ऐसा प्रतीत होता है कि शिकारी ने बाण मारा उनके चरणों पे और जिससे कि भगवान की मृत्यु हुई और ये इस तरह से पूरी लीला संबंधित so disturbed और इस तरह से वो शिकारी बहुत विस्मित हो गया When he realized it was God, और जब उन्होंने ये अनुभव किया कि ये भगवान है परंतु कृष्ण भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए ये मेरी योजना है And he sent that hunter back to the spiritual world. और इस तरह से उस शिकारी को उन्होंने भगवत धाम भेज दिया. So Krishna apparently left the world by getting shot in the foot with an arrow. और इस तरह से ऐसा अनुभव होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़ा. Just just to keep the atheist atheist. और यह सिर्फ केवल जो नास्तिक लोग हैं उनको बताने के लिए. If you want to know Krishna और यदि आप कृष्ण को जानना चाहते हैं आप कृष्ण को केवल भक्ति के द्वारा जान सकते हैं can I be known as I am standing before you and thus be seen directly only in this way can you understand the mysteries of my understanding और भगवान को केवल कोई अहेतु की भक्ति के द्वारा ही समझा जा, जा सकता है People can read books about Krishna, people can hear about Krishna from different sources. and people can even, you know, even, uh, you know, talk about Krishna, but unless they engage in devotional service, you can't know Krishna. कई लोग जो है भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं जान सकते हैं परंतु भगवान को बिना भक्ति के नहीं जाना जा सकता भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जा सकता है भगवान भक्त वत्सल है One time, Srila Prabhupada was traveling with his assistant, uh, Shuti Kirti. They were coming off a plane. प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य श्रुतिकृति प्रभु के साथ यात्रा कर रहे थे when Prabhupada would come, everybody would go to the airport and meet, wait for Prabhupada to come. Into, they would be right into the airport. शिल प्रभुपाद जी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे जब भी प्रभुपाद जी को रिसीव करना होता तो सभी भक्त एयरपोर्ट पर जाते थे the whole temple would come. और पूरा जो मंदिर है वो पूरा एयरपोर्ट पे जाता है वो मृदंग और कर, वो मृदंग और करताल लेकर एयरपोर्ट जाते और वहाँ पे कीर्तन करते थे और ये वे यह अमेरिका है जहाँ पर वो शिला प्रभुपाद जी का स्वागत करते थे so, एक बार प्रभुपाद जी किसी शहर में आ रहे थे और वो हवाई जहाज से उतरे and he's with Shruti Kirti Prabhu. वे श्रुति कीर्ति प्रभु के साथ थे. As soon as he comes out, all the devotees see Prabhupada and they go wild. जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो वे एकदम They're already having kirtan, but the kirtan goes way up. और वे कीर्तन प्रारंभ करने लगे और ये बहुत जोरों से कीर्तन होने लगा. And it was always an emotional experience. और ये केवल जो उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण था भक्त रो रहे थे फॉलिंग वो जमीन पर गिर रहे थे आई मीन दे हैड उन्हें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत प्रेम था और वे केवल प्रभुपाद जी को देखने देखते ही भावुकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते थे सो श्रुति कीर्ति श्री श्रुति कीर्ति प्रभु जो कि प्रभुपा जी के साथ यात्रा कर रहे थे वो ये सब देख रहे थे और वो देख रहे थे कि प्रभुपा जी के प्रति भक्तों का कितना प्रेम है so और प्रभुपा जी फिर अपने कमरे में वापस गए श्रुति कीर्ति प्रभु यही सोच रहे थे कि वो जो एयरपोर्ट पे सब जो कुछ हुआ so और ये उनको बहुत ही विचलित कर रहा था so और इस प्रकार से उन्हें प्रभुपाद जी से प्रश्न किया you know, उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु भाई और गुरु बहनें हैं उन, उनको आपके प्रति बहुत प्रेम है परंतु मुझे आपके प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा प्रभुपाद जी केवल चुप रहे इस प्रकार से सूती सुतिकिति प्रभु पुनः मालिश so, करने लगे then he went and got prepared for giving Prabhupada his lunch prasad और फिर उन्होंने तैयारी की प्रभुपाद जी को दोपहर का भोजन देने की Prabhupada went to take his bath he got ready for lunch प्रभुपाद जी ने स्नान किया और वो भोजन के लिए तैयार हुए and Prabhupada would always take lunch by himself प्रभुपाद जी दोपहर का जो भोजन अपने आप से ही लेते थे because he would meditate that this prasadam is Krishna So it was like a meditation. वो हमेशा इस प्रसाद पर ध्यान करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है. And if he wanted some more, or if he wanted to call his insistence, he had a little bell he would ring. और यदि उन्हें कुछ और प्रसाद चाहिए रहता था तो उनके पास एक घंटी थी जिसे वो बजाते थे so, Prabhupada was finished with his prasad. इस प्रकार से प्रभुपा जी प्रभुपा जी ने अपना प्रसाद ग्रहण किया He rings the bell. और उन्होंने फिर घंटी बजाई श्रुति कीर्ति प्रभु आए और उन्होंने दंडवत किया Prabhupada looks at him. और फिर उन्होंने उनके ऊपर देखा do you like your service क्या आपको आपकी सेवा पसंद है oh yes Prabhupada very much oh मुझे बहुत पसंद है दैट इज लव और यही प्रेम है दैट इज लव यही प्रेम Prabhupada said, yeah, devotees, they can chant and dance, jump up in the air, that's very nice. जो भक्त है वो कीर्तन कर सकते हैं नृत्य कर सकते हैं ऊपर कूद सकते हैं वो अच्छी बात है and that's, and that's, that's devotion. और ये भक्ति है But Real love means to serve, to want to do some service for the spiritual master, for the devotees, for the Lord. सच्चा प्रेम वही है जब हम सेवा करें सेवा गुरु के प्रति करें भक्तों के प्रति करें भगवान के प्रति करें प्रभुपाद वाज टीचिंग अस और ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं show your love by how much you want to serve. आप अपना प्रेम दिखाते हो कि आप कितनी सेवा कर, करना चाहते हैं. We're serving our families. आपके परिवार की सेवा के द्वारा. Serving our friends. आपके दोस्तों की सेवा के द्वारा. We're serving our boss. आप आपके जो बॉस है उनकी सेवा we're serving the politicians. आप राजनीतिक नेताओं की सेवा करते हैं. We're serving so many people. और और कितनी सारी सेवाएं हम करते हैं. So service is our nature. सेवा हमारा धर्म है but when that service is directed towards the supreme lord and his pure devotee that service brings us back to our pure spiritual consciousness परंतु जब ये सेवा भगवान के प्रति होती है तो यह हमें अपने वास्तविक चेतना आध्यात्मिक चेतना में हमें लाता है so being with prabhupada was always an adventure और प्रभुपाद जी के साथ हम होना हमेशा so many wonderful things going on with Prabhupada. हमेशा आश्चर्यजनक बातें हुआ करती थी शिला प्रभुपा जी You didn't know what आप कोई भी आशा नहीं कर सकते कि अगले क्षण क्या होगा Prabhupada was in Vrindavan एक बार प्रभुपा जी वृंदावन में थे and he was staying in his little quarters near the temple in Vrindavan. वृंदावन के मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा है उसमें वो रह रहे थे And then Prabhupada would go out of his room, put on his shoes, and go to the temple, take off his shoes, go in the temple, worship, then come back, put his shoes on, go in, go in, go to his room and leave his shoes right by the door and go into his room. And he would do this every day regularly. शिला प्रभुपा जी मंदिर में प्रवेश के पहले अपने जूतों को उतारते थे फिर अंदर मंदिर में जाकर वो सेवा करते थे मंदिर से बाहर निकलने के बाद पुनः वो अपने जूते पहनते जूते पहनने के बाद फिर रूम में जाते रूम में जाने से पहले जूते उतारते थे और इस तरह से वो प्रतिदिन किया करते थे so one devotee was thinking, I'm am gonna get those और एक भक्त ये सोच रहे थे कि मुझे भगवान प्रभुपा जी के मुझे ये जूते मिले yeah. So he went to Vrindavan, Loi Bazaar, and he bought a pair of exact same shoes, exact color, same same size, everything. और इस प्रकार से वो भक्त वृंदावन के लुई बाजार में गए वहां से उन्होंने जूते लाए जो शिला प्रभुपाद जी पहने थे उसी रंग के उसी साइज के Every day, Prabhupada comes out of his room, puts his shoes on, walks to the temple, leaves his shoes there, goes back, comes back, puts the shoes there, and goes in his room. He does that all- every day. सिला प्रभुपा जी हमेशा इस तरह से अपने जूतों को मंदिर के बाहर निकालते थे फिर अंदर प्रवेश करते थे सेवा करते थे फिर बाहर आकर पुनः पहनते थे फिर रूम में जान जाने से पहले उनको उतारते थे तो वे इस प्रकार हर दिन करते थे So now this all ready to make the switch. <laughs> तो ये भक्त ये चाहते थे कि ये जूतों को बदले वो So Prabhupada goes to the प्रभुपा जी मंदिर में गए Comes back. और फिर वापस आए And he's going to his room. अब वो अपने रूम में जा रहे थे. और वो रास्ते में थे and instead of taking his shoes off this time he walks in the room with his shoes on परंतु इस बार वो रूम में जाने से पहले जूते उन्होंने उतारे नहीं परंतु वो जूते के साथ अंदर He never did that before just when that devotee was going to switch his shoes he walks in the room with his shoes on ये उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था परंतु जब ये भक्त है इस तरह का उनका इनकी योजना थी तो उसी दिन केवल प्रभुपाद जी जूते सहित अपने कमरे में गए अब वो वो भक्त ये नहीं सोच पा रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए प्रभुपाद जी ने ये कभी नहीं किया So the next day, Prabhupada was giving class. और दूसरे दिन जब प्रभुपाद जी कक्षा दे रहे थे प्रभुपाद said, "Don't try to play tricks on your spiritual master." <laughs> शिला प्रभुपाद जी ने दूसरे दिन कहा कि आपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कोई योजना ना बनाए so he was caught <laughs> और इस तरह से वो पकड़े गए and was very kind so he gave him the shoes anyway <laughs> प्रभुपाद जी बहुत दयालु थे और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने जूते उनको दे दिए so, you know, sometimes we think the spiritual master doesn't know, but he knows. <laughs> कभी कभी हम ये समझते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु नहीं जानते परंतु वे सब जानते हैं Sometimes Prabhupada would be in his room by himself, and the devotees would, would like to see what he's doing, just to see what Prabhupada was doing when he was alone. शिला प्रभुपा जी हमेशा अपने कमरे में अकेले रहते थे तो भक्तों को ये ये जानने की बड़ी इच्छा रहती थी कि प्रभुपा जी अपने कमरे के अंदर क्या करते एक दिन प्रभुपा जी हमारे कमरे में थे और उस कमरे में जो ताले का मतलब एक चाबी का जो गड्ढा होता है वो जरा बड़ा था और इस प्रकार से भक्त जो है उस चाबी के गड्ढे से देख रहे थे अंदर And as they were looking in, they saw an eye looking back at them. और जब उन्होंने देखा कि जब वो अंदर देख रहे तो अंदर से एक आंखें बाहर देख रही थी You think you're watching me, but I'm watching you. और प्रभुपाद जी कहे कि आप मुझे देख रहे थे लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ So the devotees always did something and Prabhupada always caught them. भक्त हमेशा कुछ करना चाहते थे और प्रभुपाद जी उन्हें रंगे हाथों पकड़ते थे Being with Prabhupada was really an adventure. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के साथ रहना हमेशा एक आश्चर्य भरा अनुभव था One time he was walking with a whole group of sannyasis in America. एक बार वे प्रभुपाद जी अमेरिका में अपने सभी सन्यासी शिष्यों के साथ जा रहे थे dundas, you know? और सभी सन्यासियों के हाथ में डंडा था So one man, some man from the side, some, some spectator, he came up to Prabhupada and he said to Prabhupada, why are all of those men carrying those sticks? एक ऐसे ही दर्शक जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें शिला प्रभुपा जी से पूछा कि आपके सभी शिष्य जो है इस तरह से डंडा लेकर क्यों चलते हैं प्रभुपा जी ने कहा कि यहाँ के कुत्तों को भगा भगाने के लिए oh, okay. और उन्होंने कहा ठीक है It was in the middle of the month of Jaist in July in America. It was really hot. America में जुलाई के मध्य में जबकि बहुत गर्मी होती है And Prabhupada was sitting outside of the Denver temple in the lawn just near the sidewalk where people walk by. शिल प्रभुपा जी मंदिर के एक प्रांगण में बैठ रहे थे जहाँ से कि लोगों का आना जाना होता था And one devotee was fanning him with a peacock fan. एक भक्त जो है उनको जो मोर पंख है उससे हवा दे रहे थे And people are walking by. और जो वहाँ के लोग हैं वो जा रहे थे so one man, he became disturbed. एक आदमी जो है वो बहुत विचलित हो गए so he came up to Prabhupada. और वे प्रभुपाद जी के पास आए Why is that man fanning you? और उन्होंने पूछा कि ये आदमी आपको हवा क्यों दे रहा है And Prabhupada said, because it's hot out. क्योंकि प्रभुपा जी कहे कि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है oh. so he was envious. He was thinking in. Prabhupada said, because it's hot, he's fanning me. तो उस व्यक्ति ने तो बहुत ईर्ष्या से पूछा था परंतु प्रभुपाद जी ने से उसे उससे कहा कि यहाँ पे बहुत गर्मी है yes, you could never tell what Prabhupada was going to say next. तो हम कुछ नहीं जान सकते कि प्रभुपाद जी अगले क्षण क्या बोल रहे हैं One time the devotees were in Hawaii एक बार भक्त जो हवाई में थे and in Prabhupada's room the toilet broke और प्रभुपाद जी का जो टॉयलेट था वह टूट गया था so Prabhupada, they came to Prabhupada and said Prabhupada your toilet's not working और वे प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने कहा कि आपका टॉयलेट काम नहीं कर रहा है Prabhupada said well, go get it fixed तो जाओ और उसे ठीक करो so they left and came back after some time और कुछ समय के पश्चात वे वापस आए क्या प्रभुपाद जी ने पूछा क्या टॉयलेट ठीक कर दिया said, yes, और उन्होंने कहा कि हाँ प्रभुपाद you know? Uh, आप कैसे जानते हो no, it's fixed, Not, ठीक नहीं किया है Did you try it? तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या आपने प्रयास किया no, it's fixed, uh, <laughs> नहीं ये ठीक हो गया है Come तो चलो फिर देखेंगे so और प्रभुपा जी ने उनको किचन में लेके गए और वहाँ पे वो चपाती बनाने का अभ्यास करने लगे आ, मतलब उन्होंने पहले आटा बनाया और फिर उससे गोला बनाया और फिर उन्होंने उसको टॉयलेट में रखा and then you see if it works. और फिर उन्होंने कहा कि अभी देखो कि ये काम कर रहा है कि नहीं And they did it. और फिर एक और उसने काम किया It works, Prabhupada. और उन्होंने कहा कि हाँ प्रभुपाद ये काम कर रहा है <laughs> Very practical. ये बहुत ही प्रैक्टिकल है <laughs> See, you never knew what Prabhupada was going to say. और तो इस प्रकार से आप नहीं जान सकते कि प्रभुपाद जी क्या कहने वाले हैं When Prabhupada first came to America, आ, जब प्रभुपाद जी पहली it बार was, it America was a आए little difficult for him to get into the American ways of doing things. और उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी अमेरिका की तरह से कार्य करने को When he first came to New York he used to do his own shopping he would go to these little supermarkets तो जब वे सर्वप्रथम न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो वे खुद ही खरीदारी करते थे So one day he went to the supermarket. They have the baskets which you roll and you put your things in the basket and then you come to the checkout counter. तो जैसे कि आप यहाँ के सिटी सेंटर मॉल में देखते हैं कि ट्रॉली है तो उस तरह से प्रभुपा जी वहाँ वहाँ के मॉल में ट्रॉली लेकर गए So the lady was making the, the calculations how much each item was. और वहाँ पे जो महिला थी वह गणना कर रही थी कि हर एक आइटम जो है वो कितने कीमत का है और उन्होंने कहा कि ये 11 डॉलर और 55 सेंट का होगा प्रभुपा तो जी ने कहा कि मैं केवल आपको 5 डॉलर दूंगा Excuse me, sir, that's $11.55. तो उन्होंने महिला ने कहा कि माफ कीजिए इसकी कीमत 11 डॉलर और 55 सेंट है Prabhupada said it's only worth $5. प्रभुपाद ji ने कहा कि इसका वास्तविक मूल्य केवल 5 डॉलर है Because you know in India you you you, you go क्यों क्योंकि भारत में हम सबको आदत है मोलभाव की करने की So the lady she liked Prabhupada She took his five dollars and paid the rest out of her own pocket. <laughs> तो उस महिला को प्रभुपा जी का मोल भाव करना बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने प्रभुपा जी से पा, पाँच डॉलर लिए और जो शेष बाकी डॉलर थे वो अपने जेब से निकाल कर दिए <laughs> और फिर बाद में आकर उन्होंने अपने जो अन्य भक्त हैं उनको आकर बताया कि इस तरह से घटना हुई Prabhupada was in Mexico City, Mexico. एक बार प्रभुपाद जी मैक्सिको सिटी में थे and he was traveling to Venezuela, और वे वेनिसवेल जा रहे थे South America. अ, दक्षिण अमेरिका में So just before he left, one lady, Indian lady, she gave him this uh, package of, was wrapped up in uh, aluminum foil. तो उनके जाने से पहले एक भारतीय महिला ने कुछ पदार्थ उनको एल्यूमिनियम फाइल में पैक करके दिए said, और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये आपकी यात्रा के लिए प्रसाद है So Prabhupada, when he would get on the airplane, he'd always sit near the window. जब भी प्रभुपाद जी हवाई जहाज से यात्रा करते तो वो खिड़की वाली सीट पर बैठते थे And this time he Shruti Kirti Prabhu was sitting in the middle seat. And Paramahansa Swami was sitting on the end seat, so they were sitting like that. तो इस बार की यात्रा में उनके बगल में सुतिकीर्ति प्रभु बैठे हुए थे और उनके बगल में फिर परम स्वामी महाराज बैठे so, said, Let's have prasad. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि चलिए अभी प्रसाद लेते हैं so, took out the package that lady gave. और सुतिकीर्ति प्रभु ने वो जो पैकेट महिला ने दिया था वो निकाला And he gave it to और उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया And it was puffed rice. और उसमें <clears throat> पोहा था What's it called? Moody? Moody? हाँ कुरमुरा कुरमुरा In Bengal, it's Muri, right? Muri, yeah. Yeah. झालमुड़ी Huh? Muri. Okay. Muri. Okay. Very nice. <laughs> so Prabhupada took some Muri तो प्रभुपाद जी ने कुरमुरा लिया gave it to Shruti और फिर उन्होंने श्रुति कीर्ति प्रभु को दिया और इस प्रकार से जो उच्चिष्ट प्रभुपाद जी का था वो श्रुति कीर्ति प्रभु ले रहे थे and the stewardess she works on the plane she came over और जो सेविका होती है वो दौड़कर आई and she said oh that looks very nice and she grabbed her hand and took a, a handful of the muri and started eating it और वो जो परिचय का जब उन्होंने ये कुरमुरा देखा तो उन्होंने उनको आश्चर्य हो तो बहुत अच्छा है उन्होंने एक मुट्ठी वो कुरमुरा लिया और खाने लगे And Prabhupada, he just remained calm. Shruti Kirti couldn't figure out what to do. शिला प्रभुपाद जी तो शांत थे लेकिन श्रुति कीर्ति प्रभु ये सोच नहीं सोच पा रहे थे कि mujhe kya karna chahiye. And uh, then Prabhupada said, to Shruti Kirti. Ask her if she can give us some hot milk. तो फिर श्रुति कीर्ति प्रभु से प्रभुपाद जी ने कहा कि उनसे पूछे कि क्या वो गर्म दूध दे सकते हैं she said, oh, yes, I'll go to business class, I'll be right back. So she brought some hot milk for Prabhupada. तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे सकती फिर वो बिजनेस क्लास में गए वहां से उन्होंने गर्म दूध लेकर आए Many years later, और कई वर्षों बाद the devotees were doing sankirtan in Mexico. कई वर्षों के बाद भक्त जो है मेक्सिको में संकीर्तन कर रहे थे इस प्रकार संकीर्तन करते करते वे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे वो गाँव में जा रहे थे और उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया एक महिला ने वो दरवाजा खोला ये भक्तों ने धोती कुर्ता पहने हुए थे the lady says, oh, Hare Krishna, come on in. उस महिला ने बड़े आश्चर्य से कहा कि हरे कृष्णा वाले भक्त आइए And then their, her whole house, she had pictures of Prabhupada, pictures of Krishna everywhere. और उनके पूरे घर में प्रभुपाद जी के चित्र थे और कृष्ण के चित्र थे That was the same stewardess. और ये वही महिला थी जो कि उस हवाई जहाज में मिली थी Just once taking Prabhupada's remnants, her whole life became एक बार केवल एक प्रभुपा जी का उच्चिस लेने पर उसकी पूरी जीवन बदल गया और वो भक्त बन गई Yeah, so that's it's a pretty amazing experience. How she just doing her job as a stewardess. Oh, that looks very nice. Mm, तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि केवल उन्होंने उस प्रसाद को देखा और वो आश्चर्य लगा और उन्होंने एक मुट्ठी लिया <laughs> सामान्यतः ये नहीं होता है परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरणा दी और इस तरह से उन्होंने वो प्रसाद लिया और वो भक्त बन गई And hmm. these are few of the many, many uh, ये तो कई जो प्रभुपाद जी की लीला है उनमें से कुछ ये लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया Prabhupada wanted to make India all Krishna conscious. प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि पूरा भारत कृष्ण भावना भावित हो. Although he went to the West to preach Krishna consciousness, he was always thinking how to make भले ही वो पाश्चात्य देश में कृष्ण भावनामत का प्रचार करने गए परंतु वो हमेशा ये चिंता करते थे किस तरह से भारत पूरा भारत कृष्ण भावनामत हो और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने योजना बनाई पाश्चात्य देश में भक्त बनाए और फिर उनको भारत में लेकर आ और फिर भारतीयों को दिखाए ये ये जो भक्त है वो अमेरिका के जो भक्त जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत ही धनवान शाली व्यक्तियों से आए समाज से they, they जो भी उनको आवश्यकता था भौतिक रूप से सभी थी उनके पास उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया और वो भक्त बन गए और पूर्ण रूप से और वो इस वजह से दिखाना चाहते थे भारतीयों को कि अपनी संस्कृति ना छोड़े for this western culture for ये पाश्चात्य संस्कृति के लिए बिकॉज वैदिक कल्चर इज कल्चर वास्तव में वैदिक सभ्यता ही सभ्यता है and the essence of Vedic culture is worshipping the supreme personality of Godhead और वैदिक सभ्यता का सार है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना so the propaganda is that India is now needing material things, otherwise they won't be able to be happy. <laughs> और ये सामान्य सोच है कि जब तक हमें हम्म, भौतिक चीजें नहीं मिलती तो हम खुश नहीं रह सकते ये इसमें गलती नहीं है कि हमारे पास भौतिक वस्तुएं हो परंतु <laughs> भगवान श्री कृष्ण प्रथम होना चाहिए कृष्ण को हमें प्रथम रखना <clears throat> चाहिए then whatever you have whether you have a lot or you have a little then you're happy और यदि आपके पास बहुत अधिक संपत्ति है या कुछ भी नहीं परंतु फिर भी आप सुख ही रहेंगे so Prabhupada program really his heart was to make the entire continent of India, Krishna conscious. That was his program. और प्रभुपाद जी हृदय ये सोचा करते थे कि पूर्ण भारत जो है वो कृष्ण भावना भावित हो And he, he did a lot of preaching in India. Even though he went to the West, he spent so much time in India preaching Krishna consciousness. Prabhupada ji ne bahut Bharat mein prayas kiya, athak prayas kiya bhakti ka prachar karne ke liye. Unhone पाश्चात्य deshon mein भी प्रचार किया परंतु भारत में वो कई समय तक रुके He said, he said, Krishna's here. उन्होंने कहा कि कृष्ण यहाँ हैं. And The Indian people are here. और जो भारतीय है वो भी पास में है And the Western people are over here. पाश्चात्य जो लोग है वो दूर है कृष्ण से And the Indian people are going this way. परंतु जो भारतीय लोग हैं <laughs> जो भारतीय लोग हैं कृष्ण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं परंतु पाश्चात्य के दो देश के लोग कृष्ण भगवान की तरफ जा रहे हैं एक बार प्रभुपा जी न्यूयॉर्क में थे He was preaching at one college, some engineering college in New York, and one Indian student came to see Prabhupada after the वो वहाँ के एक अभियांत्रिक कॉलेज में प्रचार कर रहे थे तो एक भारतीय विद्यार्थी वहाँ आया and he heard Prabhupada's lecture. उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना He said, Swami ji, उन्होंने कहा स्वामी जी we need, we need technology. हमें तकनीकी की आवश्यकता है इंडिया now needs technology. अभी भारत को सर्वप्रथम तकनीकी की आवश्यकता है he said that Prabhupada was, you know, shocked to hear that because people are thinking now if we have technology we'll be happy. तो प्रभुपाद जी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि लोगों को ऐसा लग रहा कि यदि हमारे पास यंत्र तकनीकी हो तो हम सुखी होंगे But you can't eat your cell phone. आप आपका मोबाइल खा नहीं सकते Prabhupada was in one uh, He was in Belfast, Ireland. और प्रभुपा जी एक बार बेलफास्ट द्वीप में थे He was giving a lecture. वहां पर वो प्रवचन दे रहे थे This was told to me by the person who was involved. और ये बात महाराज जी को एक भक्त ने बताई जो वहां पर प्रभुपा जी के साथ थे I was preaching in in London. प्रभुपा महाराज जी कह रहे कि मैं एक बार लंदन में प्रचार कर रहा था I went to a program. और वहाँ पे भी प्रोग्राम में गए And then one elderly Indian gentleman, he came up to me, he said, Swamiji, I want to tell you the experience I had with your guru. और वे महाराज जी से कहने लगे कि एक बूढ़े आदमी वहाँ पर आए और महाराज जी से कहने लगे कि मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ आपके गुरु के साथ And he was about 70 years old, man. वे लगभग 70 वर्ष की आयु के थे He said, when I was a student in college, I met your spiritual master, Prabhupada. जब मैं एक कॉलेज में विद्यार्थी था तब मैं शिला प्रभुपाद जी से मिला था And I was, I decided to sit in the back and just listen to this saintly person speak. मैं पीछे बैठकर अ, मैं पीछे बैठा था और शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था And so when he was speaking, I was thinking, I'm going to ask him at the end of his lecture to bless me by getting good marks in my college. <laughs> और मैं ये सोच रहा था कि जब ये प्रवचन हो जाए तो उसके बाद शिला प्रभुपाद जी से ये आशीर्वाद लूं कि मुझे एग्जाम में अच्छे अंक मिले so he is listening to the whole lecture और इस प्रकार से वो पूरे प्रवचन को सुन रहे थे and then Prabhupada's finished और प्रभुपाद जी ने उसे पूर्ण किया and then he's he's thinking the man's thinking no I better not ask him और पूरा प्रवचन सुनने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि ये आशीर्वाद मुझे नहीं लेना चाहिए so he gets up to leave और जब वो उठे और जाने लगे and he sees Prabhupada going और तो प्रभुपा जी उस व्यक्ति को इशारा से ये कह रहे थे कि आइए तो वो व्यक्ति सोच रहा था कि किससे कह रहे हैं मुझे कह रहे थे तो प्रभुपा जी कह रहे हैं हाँ he's he's call, me. तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे बुला रहे so, so student, man, walks, और इस प्रकार से वो विद्यार्थी गया और इस प्रकार से प्रभुपा जी को प्रणाम किया प्रभुपा said, You're a student, yes? आप विद्यार्थी हो You're going to university, yes? हाँ तो उन्होंने कहा हाँ you have four subjects, right और प्रभुपा जी ने कहा कि आपके पांच चार विषय हैं I bless you to get all good marks in those four subjects and then you become a devotee. <laughs> और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको ये चारों विषयों में अच्छे अंक मिलेंगे और आप फिर भक्त बनो <laughs> और हम अब कैसे समझ सकते कि प्रभुपाद जी ये सब जानते त्रिकाल <laughs> हाँ, ज्ञान तो इस तरह से प्रभुपाद जी त्रिकाल यज्ञ थे जानते future. एक आत्म साक्षरी व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमान जानता है. Yeah, so that man was really amazed, and he actually he actually became a life member. और इस तरह से वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया. बाद में वह लाइफ मेंबर बना. So wherever Prabhupada went, he touched the hearts of so many people. Prabhupada ji जहाँ भी गए वहाँ पर उन्होंने व्यक्ति के हृदय को छुआ. And his legacy lives on, even though he is not personally present. Prabhupada is personally present in his books, in his deities, and especially in his devotees. अ, प्रभुपाद जी <laughs> <clears throat> अपने वपु रूप में नहीं है परंतु फिर भी वो अपनी ग्रंथों के माध्यम से अपने अ, प्रवचनों के माध्यम से और उनके विग्रहों के माध्यम से So, उपस्थित so sometimes people think, oh, I missed Prabhupada. I wasn't here when he was here. तो कभी कभी भक्तों के हृदय में ये विचार आता है कि मैंने प्रभुपाद जी को देखा नहीं मैं उनको मिस किया When Prabhupada was asked just before he, he left, he said, the devotees asked him, Prabhupada, after you go, how will we associate with you? तो जब शिला प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद हम आपके साथ कैसे संग कर सकते हैं प्रभुपाद said I'm in my books you read my books you can associate with me प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने ग्रंथों में हूँ आप मेरे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप मेरा संग कर सकते हैं ये सत्य है ये कोई एक विचार नहीं है I had a personal experience. मुझे इसका साक्षात अनुभव है और ये मुझसे एक बार हुआ भी है I was in my room in Chicago. <laughs> मैं अपने एक कमरे में शिकागो में था And I was reading Bhagavatam. और मैं भागवत भागवतम पढ़ रहा था और मैं बहुत लंबे समय से पढ़ रहा था after some time when I was reading I wasn't reading the words anymore the words were speaking to me from the pages I was hearing Prabhupada's voice speaking the words as I was reading them कुछ समय के पश्चात मैं भागवतम नहीं पढ़ रहा था लेकिन ऐसा हो रहा था कि जो भागवतम है उससे शब्द बोले जा रहे हैं और मानो शिल प्रभुपाद जी उन शब्दों को बोल रहे हैं speak what I was reading. और ये ऐसा हो रहा था जैसे प्रभुपाद जी का जो रिकॉर्डेड प्रवचन होता है उसे मैं सुन रहा हूँ आई could hear his voice clear. और मैं उनके वचनों को स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था And it went on for some time. और ये काफी समय तक चला Then at one point it stopped. और कुछ समय के पश्चात फिर समाप्त so हुआ I told you, I'm in my books. और इस तरह से शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने ग्रंथों में हूं हूँ read my books. यदि आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप मेरी ग्रंथों को पढ़ें. So Prabhupada spent so much time making these books available for the devotees. शिला प्रभुपाद जी ने अपना काफी समय इन ग्रंथों को लिखने के लिए लगाया. So it's important that we get the knowledge we need in order to practice devotional service coming from Srila Prabhupada, his books. तो इस प्रकार से हमें भक्ति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रभुपा जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए परंतु हम उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं पढ़ते जब प्रभुपाद जी भी इस धरातल पर थे तब वे कई बार भक्तों को कहा करते थे कि आप You're out selling my books, but you're not reading. <laughs> आप मेरे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं परंतु आप स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं And somebody asks, what's in the book? और किसी ने पूछा कि आपकी पुस्तकों में क्या है and you say well our our teacher he writes and we sell that's all और नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि आपके गुरु पुस्तकें लिखते हैं और आप केवल बेच रहे हैं no but Prabhupada said no you must read the books and you be, should be able to speak the books anytime someone asks what's in the book तो इस प्रकार से आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछे तो आपको पुस्तकों से बताना आना चाहिए कि इसमें यह लिखा है He said, I wrote the books for the devotees. मैंने ये ग्रंथों को लिखा है भक्तों के लिए Prabhupada would stay up when everyone would go to sleep. Prabhupada was up all night doing the translations with the purports and Bhaktivedanta purports. तो जब सभी भक्त सोने चले जाते परंतु प्रभुपाद जी जगे रहते थे और वे इन ग्रंथों को लिखा करते थे Prabhupada had a, an amazing schedule. प्रभुपाद जी का बहुत ही आश्चर्यजनक जो दिनचर्या थी शायद ही कोई इस दिनचर्या का पालन कर सके वो हर रात्रि को साढ़े दस से लेकर ग्यारह बजे तक के बीच में जाते थे सोने के लिए और वे साढ़े बारह या एक बजे के लगभग उठ जाते थे और वो उठने के पश्चात इन ग्रंथों का ट्रा, आ, मतलब ट्रांसलेशन अनुवाद करना प्रारंभ करते लगभग वो दो से तीन घंटे तक ये अनुवाद करते थे And then he would chant his japa. उसके बाद वे अपनी माला जप करते थे At six o'clock he would connect with the devotees and go on a morning walk. छः बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे At seven o'clock he would wind up at the temple. और सात बजे वो मंदिर में जाते थे And he would greet the deities. वो दर्शन लेते थे और उसके बाद गुरु पूजा स्वीकार करते थे उसके बाद भागवतम कक्षा देते थे और फिर उसके बाद वो अपने स्थान पर जाते थे उसके बाद वो नाश्ता करते थे और प्रभुपा जी का नाश्ता केवल कुछ फल थे रहते थे और कुछ समय कुछ तला हुआ पदार्थ रहता था या काजू fried. अ, तले हुए काजू That's important. Prabhupada's listening. Very nice. And then when it was cold out, sometimes he would have halava. और कभी कभी वो अ, हलवा लेते थे And after breakfast, he'd take a little rest for about an hour. नाश्ता के पश्चात वे कुछ आराम करते थे लगभग आधा घंटा या एक घंटा and then he would get up and he would have his massage for about 1 and 1 half to hours they would give him massage और उसके बाद वो उठते थे उसके बाद शरीर की मालिश होती थी and Prabhupada would answer letters the devotees that wrote the letters they would read the letters and Prabhupada would give the answers and the devotees would would write the letters and send them तो जो भक्तों ने जो पत्र लिखे हैं तो एक भक्त भक्त उन पत्रों को पढ़कर सुनाते थे प्रभुपाद जी को और प्रभुपाद जी फिर उन पत्रों के उत्तर लिखते थे और ये दोपहर के भोजन तक चलता था उसके बाद प्रभुपाद जी प्रसाद लेते थे और भोजन भोजन के बाद पुनः आराम लेते थे लगभग एक घंटा उसके बाद फिर वो यात्रा करते थे या प्रचार करते थे या भक्तों से मिलते थे और प्रभुपाद जी की ये बहुत ही सख्त दिनचर्या थी प्रभुपाद जी की दिनचर्या इस तरह से सख्त थी कि आप आपकी घड़ी उससे निर्धारित कर सकते यदि वो यात्रा कर रहे हो फिर भी wherever he wound up, whatever time it was, he would resume his schedule according to the local time. जहाँ भी वो पहुंचते थे तो वहाँ के समय अनुसार वो अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लेते और जो भक्त प्रभुपाद जी के साथ यात्रा करते थे वो थक जाते थे वो चाहते थे कि हम कुछ आराम करें आप तो युवा है आप क्यों सोना चाहते हैं preaching, traveling, doing Krishna conscious services. तो सिला प्रभुपा जी जब उनका सोने का समय रहता था तभी सोते थे अन्यथा वो प्रचार करते थे भक्तों से मिलते थे ये यात्रा करते One time Prabhupada was in Vrindavan. एक बार प्रभुपा जी वृंदावन में थे It was a little cold. और उस समय ठंड थी So Prabhupada called for halava. और प्रभुपा जी ने हलवा बुलाया He wanted halava that day for breakfast. वो चाहते थे कि नाश्ते में हलवा करना So Prabhupada had one one assistant who was a local um, Brijabasi. He was an elderly man. He used to help. He used to serve Prabhupada. तो प्रभुपाद जी के एक सहायक थे जो बूढ़े थे जो वृंदावन के ब्रजवासी थे और वो मदद करते थे His name was Bugji. और उनका नाम भट्ट जी बगजी बगजी बगजी बगजी बगजी Bugji. जी जी जी G. Just one G. His name was Bugaji. <laughs> उनका नाम बग जी था So he just, somebody gave him a gift of wheat germ. You don't know what wheat germ is? Wheat germ is this special kind of particle of the wheat that they make, and it's very healthy. It looks like grains. It's like, it's just very healthy part of the wheat. तो दलिया उस मुझे ऐसा लगा like, it looks like da, da, dahlia yeah yeah, yeah. गेहूं का दलिया but it's wheat germ it's not dahlia so he had this wheat germ and it's supposed to be really healthy और तो उनके पास ये दलिया था जो कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है so he thought i'm going to make prabhupada wheat germ halwa तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रभुपाद जी के लिए इस दलिया का हलवा बनाऊं so he makes this halwa out of the wheat germ और उन्होंने फिर इस दलिया का हलवा बनाया excited, like really him, you know. तो वो बहुत उत्साहित थे कि ये प्रभुपाद जी के लिए अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए so और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए वो प्रभुपाद जी ने उसे देखा और उन्हें पूछा ये क्या है oh, तो उन्होंने कहा ये दलिया का हलवा है <laughs> तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको वापस ले जाओ Prabhupada didn't want it. Prabhupada ji se nahi chahte the. So Bhagat ji, he's he's he's devastated. His heart is broken. तो इस तरह से इनका हृदय टूट गया. He wanted to please Prabhupada and Prabhupada wasn't pleased. फिर वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे लेकिन प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं हुए. So he went into the temple room. और फिर वो मंदिर में आए. And he sat in front of Bhakti Siddhanta Saraswati's picture. और वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फोटो के सामने बैठे और वो रोने लगे और वो प्रार्थना करने लगे तो इस तरह से वो प्रार्थना करने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सम्मुख कि मैं आपके शिष्य को प्रसन्न करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया ही और वो बहुत ही भावुक हो गए and then he hears a voice और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी hey, बगजी बगजी bring the halwa bring the halwa bring the तो उसके बाद उन्होंने ये आवाज सुनी कि बगजी आप कृपया वो हलवा लेकर आए so he brought the halwa and Prabhupada ate it. और फिर उन्होंने प्रभुपा जी के पास वो लेकर गए और प्रभुपा जी ने वो हलवा खाया so what's the message? इससे क्या संदेश मिलता है the grandfather is more kinder than the father. <laughs> दादाजी जो है पिताजी से भी ज्यादा दयालु होते हैं So for you, Prabhupada is more kinder than your guru. <laughs> तो हमारे सब के लिए प्रभुपाद जी हमारे लिए ज्यादा दयालु है हमारे गुरु से So because the grandfather, he likes the grandchildren more than he does the children. <laughs> दादाजी अपने नातू नाती को बहुत पसंद करते हैं अपने so पिता if you can, <laughs> you can please Srila Prabhupada, then your life is perfect. तो यदि हम शिला प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते तो हमारा जीवन सफल है yeah. And Prabhupada, we mentioned Prabhupada's breakfast. How one time, one time, some Prabhupada was in America, एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका में थे and these Indian ladies, they came in. एक भारतीय महिला आई I think they were Punjabis, <laughs> शायद वो पंजाबी थी and they wanted to cook breakfast for Prabhupada. और वो प्रभुपाद जी के लिए नाश्ता बनाना And चाहते Prabhupada only eats a little fruit and something. Yeah. और प्रभुपाद जी केवल कुछ फल ही खाते थे So they came into the temple. और I mean, वो- they came into the kitchen, और वे रसोई घर में आए and they said we're going to cook prabhupada breakfast today और हम प्रभुपाद जी के लिए नाश्ता बनाना चाहते हैं so they told the devotees we want to cook for your spiritual master और उन्होंने भक्तों से कहा कि हम आपके गुरु के लिए नाश्ता बनाना चाहते हैं so they thought all right तो उन्होंने कहा ठीक है so they cooked this big feast और इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी फीस्ट बनाई big, you know, Punjabi feast. uh punjabi feast banayi sabke liye And then devotees brought it into prabhupad aur ye feast prabhupad ji ke samne भक्तों ne लाई. And prabhupad was wondering why it took so long. aur prabhupad ji sochne lage ki itna samay kyon laga And then he said, "What's this?" aur prabhupad ji ne pucha ye sab kya hai prabhupad they said, "This is breakfast, prabhupad और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये नाश्ता है. Prabhupada says, "Not breakfast, it's break head." प्रभुपा जी ने कहा कि ये ब्रेकफास्ट नहीं ये मेरे से सिर को तोड़ने वाला है I mean, they tried. I think Prabhupada tasted a little bit, but he didn't eat it. Prabhupada जी ने कुछ स्वाद उसका ग्रहण किया, परंतु उन्होंने पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया. So yeah, Prabhupada had to go through all of this. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी को ऐसे कई सारी घटनाओं से जान गुजरना पड़ता था. So these are, I mean, we could speak about Prabhupada forever. There's so many some wonderful uh, stories of Prabhupada. I'll tell one more, and then we can maybe conclude here. अ, हम लंबे समय तक प्रभुपाद जी के बारे में ऐसा कह, कहा कह सकते हैं हम एक छोटी सी घटना से हम अ, विराम देंगे So we have Prabhupada's deity in the back there. अ, पीछे प्रभुपाद जी के विग्रह है And sometimes we think it's a deity, और सब कई समय हम ये सोच सकते हैं केवल विग्रह है परंतु ये विग्रह नहीं ये साक्षात प्रभुपाद है वो प्रभुपाद जी है वहाँ हम सोच सकते हैं कि ये केवल विग्रह है परंतु नहीं वो वास्तव में वहाँ पर है so एक समय came into Africa and they brought a deity of Prabhupada for their temple. एक बार भक्त जो है अफ्रीका आए और वहाँ पर उन्होंने प्रभुपाद जी के विग्रह लाए He full size deity of Prabhupada. जैसे हम पीछे देख रहे फुल साइज का उस प्रकार का so विग्रह they had to go through immigration. और उन्हें इमिग्रेशन से गुजरना पड़ा And immigration said, "Let me see the papers you have." और फिर उन्होंने कहा कि आपके पास जो कागजात है वो दिखाइए और उनके पास कोई कागजात नहीं थे so the immigration said, well, you can't take him in. because you need the papers. और इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि आप इसे अंदर नहीं लेकर जा सकते आपके पास कागज होना चाहिए But that's all right. We'll keep him in our storeroom. And when you get the papers, you can have him. तो उन्होंने कहा कि हम आप- हमें इसे स्टोर रूम में रखेंगे जब आप पेपर लेकर आएंगे तब हम आपको वापस दे देंगे So they had a place, a storeroom, where they keep all these things that they're holding. तो वहाँ पर जो स्टोर रूम था जहाँ पर सभी चीज़ें रखी जाती थी तो वहाँ पर शिला प्रभुपाद जी को रखने so की तो उन्होंने इस तरह प्रभुपाद जी के विग्रह को वहाँ पर रखा After one day, the devotees got a call. एक दिन के बाद भक्तों को फोन आया uh, Come and get your teacher. He, he keeps saying, get me out of this place. और उनको फोन आया कि आपके uh, जो आध्यात्मिक गुरु है वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से लेकर जाएं Get me out of here. <laughs> मुझे यहाँ से लेकर जाए और इस तरह से प्रभुपाद जी उस स्टोर रूम में नहीं रहना चाहते थे और उन्होंने ये साक्षात तो प्रभुपाद जी के विग्रह से सुना So yeah, so when we should we should always know that you might it's Prabhupada's deity, but Prabhupada is personally present in the form of his deity. तो हम ये सोच सकते हैं कि केवल ये प्रभुपाद जी के विग्रह है, परंतु नहीं प्रभुपाद जी साक्षात इन विग्रहों में And you can pray to the deity. और आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं आप उनकी पूजा कर सकते हैं yeah, और इस तरह से प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप में उपस्थित है and his books. और उनके ग्रंथों में so, Prabhupada is always with us. और इस तरह से प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ हैं So these are just a few of the many experiences that Prabhupada went through when he was here in the Western world and in India also. ये कुछ अनुभव जो कि प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों से होकर गुजरे या भारत में रहकर जो उन्होंने अनुभव If you really want to learn what this Krishna consciousness is about, you read and hear from Srila Prabhupada. Everything is there in his books. यदि आप कृष्ण भावना मृत के बारे में जानकारी चाहते थे आप चाहते हो तो शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ और उनके प्रवचनों को सुने okay. थैंक यू धन्यवाद Srila Prabhupada.